mata-mata em... Faça cara de mal. Hora de caçar. Lançando fumar. Estamos na liderança! Lançada, lançada! Alvo derrubado! Lançando fumaça! Recarregando! Radar pessoal inimigo nos ares. Sob ataque! Granada lançada! Lançando fumaça! Estamos perdendo terreno. Vamos retomar! Inimigo perto do cruzamento! Avante inimigo acima! A gente tomou o controle. loja de tapetes. Drone de radar pessoal pronto. Copiado. Falcão 3-0 a caminho. Drone de radar pessoal. pessoal inimigo nos ares. Inimigo na loja de tapetes. Aqui é Falcão 3-0. Radar verificado. Voltando para base. Vante aliado em frente. Vante inimigo acima.

Inimigo na entrada da caverna. Inimigos aqui! Lançando fumaça! Peguei eles! Avançada! Estão atirando em mim! Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Mesmo caminho lá. Continuem lutando. Pronto. Ataque aéreo de precisão pronto. Aqui é Falcão 3-0, alto. Ataque! Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Voltando para base. 3, alto e claro, ataque iminente.